Hi guys! Welcome back to my channel. So for today's video is gagawa na naman tayo ng panibagong week review. If you're interested and curious about it, just keep on watching. So ayun na nga, yung sinasabi kong wig is nabili ko na naman siya sa Shopee. Siyempre wala nang iba. So, ah, uh, may backstory na naman ako kasi medyo nahirapan na naman ako sa shipping ng uh, courier. Hindi naman siguro problema ni Shopee yun, pero yung mga partner niyang career yun may problema. So, ayun, medyo na-delay na naman yung pagka-receive ko dun sa parcel ko. So, yun lang naman yung gusto ko i-share. Ayoko na masyadong mag-share ng mga negative about dun sa nangyari dun sa parcel ko. So, ayun lang. So, kukuhain ko na yung week. Eh. So, bale, pala, yung wig na ito is 150 cm long. So, sobrang haba nun. Pero nabuksan ko na ito kagabi kasi syempre, excited ako ulit. Gusto ko siya makita. So, pero binalik ko naman siya sa pinaka-plastic niya. So, kukain ko siya. So, eto siya. Ganito siya nakapack. Tapos, syempre, dapat uh, ah, nakasilito. Kasi nga, binuksan ko na siya. So, nandito yung mga information, details, uh, address, tsaka yung kung saan yung address ng seller, tapos kung ano yung week. Tapos alam po nandito rin kung magkano yung um, weeklies ko. Pero yung weeklies na bili ko siya around 1,000. So, feeling ko okay na yon kasi for its quality tsaka yung haba, sobrang solid na nun. So, tanggalin ko siya dito. So, ito siya. Ganti yung pagkapaka-packaging niya. Yan. So, yan. Naka-ziplock siya. Tapos, meron siyang uh, shield at tatawag. Hindi ko alam kung anong tawag ito. Basta meron siyang karton para hindi ma-deform yung kapag ka nasa biyahe siya. Tapos, So, ayan na. So, nakaano siya, naka-net siya ulit para safe yung hair. Tapos, tanggalin natin siya sa hair. Ay, sa net. Sa hair. Ayan. So, ayan. Ito siya. Pakita ulit yung So, ayan. Mahaba siya. Super haba niya. Kasi nga 150 cm siya. Eh. Tapos, meron siya ulit na uh, papel para hindi ma-deform. adjustable hook na i-hook mo sa likod, tapos net, tapos yung color na kinuha ko is silver, silver color nito. So, if nagtataka kayo, so ako namang gagamitin to, bakit ako bumili na nito? Uh, ah, may darating kasing cosplay event sa December 28, so sasali ako sa event. So, nire na namin yung costume ko below kung sino yung naiisip yung character na pwedeng paggayahan ng gantong win. So, ayun. Nakita ko sa inyo, sobrang bigat niya. 700 grams yung weight nito. Tapos, isi-set up ko lang siya dun sa mannequin head na styrofoam. And I'll be right back. So, yan. As you can see guys, ito na siya ngayon natungkol siya dito sa may ano eh, sa may bangkuan kasi super haba niya. As in, lumagpas pa siya dun sa may stand na improvise. So, ito yung wig mismo. Yan. So, yun, iisip niyo ba kung sino yung gagawin ko dito sa uh, ah, wig na to? Kung sino character yung gagawin ko? So, kukuhain ko super haba niya. As in talagang umabot siya dun sa pinaalagpasan ng stand. Nung sinukat ko siya is nasa ano siya, nasa masa siya ng binti ko. Bale, nandito siya banda. So, perfect na perfect po siya para dun sa character na gagawin ko. So, yun. style ko na siya para ma-try on ko na. So, that's it for today. So, if interested kayo dito sa wig na to, tapos interested kayo kung saan ko siya nabili, uh, ililink ko na lang sa baba, sa description box, lahat ng links ng wig tsaka ng shop na pinagbilihan ko nito. At very accommodating nung ano, uh, seller, super. As in, tinulungan niya din ako para ma-receive ko agad yung wig or yung parcel ko. So, that's it for now guys. So, thank you for watching. I hope okay lang tayong lahat. Okay lang kayong lahat. Dahil nga, di ba may bagyo. If you like this video, subscribe na kayo sa akin. Tapos, like me na rin. Tapos, mag notification bell na rin kayo para updated kayo sa mga future videos ko. So, yun lang. Maraming maraming salamat. Bye!